mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi leen nuyu bu baax te di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi ak ziyaare bi sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ko wér ba li mu la yéenee liggéeyal maamam ci yoon wi suñu borom defal ko lu kawe njort noonu lañ koy ñaanale njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baye Mouridina gépp noonu lañ koy ñaanalee mboolem seexi Serigne Touba Xaadim Rasuul yi ak seeni xalifa yi fi nekk waaye noonu lañ koy ñaanale umma islam bi yëpp waaye noonu lañ koy ñaanale réew mi ak ñi jiite réew mi suñu borom def jàmm ci réew mi nga xamante ni mooy suñum réew di Sénégal di réew moo xamante ni réewum jàmm la réewum lislaam la waaye nag damay faral di wax ni bàyyi aar na kër gi ba kër gi du lakk bu mu tax ngay jël bopp jal ko ci diggu kër gi jox gone yi almet ñuy fawe loolu nag ku bëgg a xam li ma wax mooy ñu bare bari li ñu wax mooy Sénégal mag ñi ñaan nañ Sénégal ay mag fi dëkk Sénégal mag ñi def nañ lii waaye kon ñun ñi fi des ñun lan lañ def war nañoo góorgóorlu waat bu baax ci jàmm ji ak bennoo gi ak taxaw gi ndax ñoom kër la leen war lépp def nañ ko kon ñun ñoo ci des Sénégal benn dëkk la kenn mënu koo xar ñaar dama koy faral di dégg waaye damay wax ne Sénégal benn dëkk la kenn waru koo xar ñaar noonu laay ñaanale bu baax a baax suñu jëwriñ Serigne Mbackiou Faye di ñaan lii mu sëmb ak li muy liggéey Serigne Touba yàlla na ko suñu borom defal jàmm ak mboolem ñi mu àndal liggéey bi yëpp di siyaare sama Serigne Serigne Cheikh Balla Samb sama directeur Serigne Balla Thioro directeur Touba télévision Touba TV di nuyu baax a baax Serigne Jibril Ndaw di nuyu Serigne Mbacke Mbodj waaye di beral ak cant ak nuyoo équipe bi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo nekk Touba di ci jiital Serigne Ousseynou Mbodj mi nga xamante ni moom laa jàkkaarloo ci caméra bi Serigne Jibril Khoule ak Soxna Awa Ndiaye ak mboolem équipe ba yëpp bàyyiwuma kenn mbokk yi seen émission xam sa démb des na waat na fii ci dëkk bi nga xamante ni moom moo di Afele di dëkk boo xamante ni mi ngi nekk ci tund woo xamante ni ñu ngi naan ko ñunóob loolu El Hadji Fallou Galas Mbaye mi may jox kàddu su ñëwee dinañu leer lan mooy tund ñunóob ak kan mooy jogomaay jar ngarxati mi ko sanci dëkk bi ñu nekk tey di Afele di dëkk boo xamante ni dëkku histoire la dëkk bu ñu sanc ci jamono yoo xamante jamono yu yàgg la ndax kenn ku nekk xam na ni Euh, fii ñu nekk moom mooy ñunóob ca ku ni ñunóob ni ndaam yaakaar naa da ngay génn dëkk bi nga xamante ni moom moo di ngeen sëy euh, soo génnee ngeen sëy rek da ngay seen dëkk bi nga xamante ni moom moo di afele te ngeen googee fa la xuj kumba sëy jóge woon dem kër aale dem ba seen bagay ba mu demee doom yañ fa am nag yaakaar naa wax nañ ko ci suñu émission waxati ko waxati ko muy sira xuj kumba Daaro Xuja Kumba an Seex Xuja Kumba Faaloo Xuja Kumba Sëyib ak Yàlla ak Maam Jaañ muy ñett yu góor ak juróom yu jigéen mbokk yi juróom yu jigéen yooyee nag am na ca ku ñuy wax Maam Jaañ Xuja Kumba xam ngeen ni boo demee ci téere bi nga xamante ni mooy téereb kokki ñuy wax ñi Maam Maxtaar Ndumbe jàngal kenn ku nekk bi mu la jàngalee nga sanc ab dëkk euh, sëriñ Jibril Lay mi ma nga ca téere ba ndax dañuy wax ni yàlla xuja kumba dañ koo jox saa xewar fan ma mu sanc sagata ànd ak moom sanc dëkk bu ñuy wax sagata ñi wax ni tamit euh, moo jàngal sëriñ euh, Leykan mu sanc dëkk bu ñuy wax Siin Leykan moo jàngal Daramaan faa xuja mu sanc dëkk bu ñuy wax ci la Daramaan waaye moo jàngal sëriñ Jibril Lay mu ànd ak may ko doomam mu jël doomi àll Demba Sanaba Gay muy maam Jaañ Xuja Kumba ànd ak moom euh, sañ ci euh, dëkk bi ndax xam ngeen ni àll Demba Sanaba Gay euh, juróomi doom yu jigéen yooyu seen mag ju góor ya ñuy wax Sëriñ Xuja Kumba kenn ku nekk moo la maye daa jël soxna Anta Seex Xuja Kumba may ko sëñ Ngiig mu yoranda Kebe mu ànd ak moom dëkk bu ñuy wax sanc dëkk bu ñuy wax Ngiig Faal mu jël kañu wax Daara Xuja Kumba may ko Makala mu ànd ak moom sañ ci dëkk bu ñuy wax Kër Makala Makala moomee moo jur Moussa Daaro mu jur Xaalima Jaxate Kala euh, mu jël ki nga xamante ni moom mooy Yàlla Xuja Kumba bi mu tuubee ci ak tuub mu may ko ko mu ànd ak moom sañ ci dëkk bu ñuy wax Sagata mu jur Amadou Yàlla ak Aminta Yàlla noonee la def ki nga xamante ni nag moom mooy Maam Jaañ Xuja Kumba jox ko sëriñ Jibril Lay mu ànd ak moom sañ ci dëkk bi nga xamante ni moom moo di Afe Lay muy dëkk boo xamante ni dëkk bu yàgg la boo ñëwee sax dañ lay wax Afe 1 ak Afe 2 waaye ci suñu biir waxtaan ak ñoom xamale ni genn Afe rek moo am ndax loolu danaan am sanc ab dëkk ba yàgg sa doom wala sa rakk wala ñenn ci dëkk bi dem sanc beneen dëkk ca wet ga loolu moo waral ñu naan Afe Afe 1 ak Afe 2 ñu nekk ay nit ñoo xam ne nag nit ñu baax lañ nit ñu nit ñoo xamante ni ci diine ak lislaam boo ñëwee da nga fi fekk ay tijaan fekk fi ay murit waaye ñoom lépp benn lañ kenn xàmmewul tijaan kenn xàmmewul murit dëkk nañ dëkk bu rafet dëkk nañ dëkk bu am solo mbokk yi nag bala ñuy sori ci waxtaan bi ki nga xamante ni moo ñu indi fii muy euh, Serigne Ablaye Lo ñu ngi koy nuyu baax a baax di ko sant di siyaare Serigne Mbaye Seck ak mboolem ñi nga xamante ni ñoom la bokkal dëkk bi di nuyu xalifaam bi nga xamante ni moom moo di Alilo waaye du ñu dañ di sant ak a ñaanal ki nga xamante ni moom mooy soxnaam di soxna Aji Seck mi ñu boole ak moom ba émission bi am ku ni affaire tamit tudd Njimi Seck xam ngeen demoon nañ dëkk bi ñuy wax Njimi Seck ci wetu Louga waaye nag benn dëkk lañ ndax jaxasoo gi ak demalante ak dikk gi mbokk yi du ma sori ci li nga xamante ni moom moo di xamle leen ak tund bi damay jox sama baay El Hadj Fallou Galas Mbaye mu xamale leen ak tund bi nga xamante ni moom moo di euh, tund njunóob te jogamaay ngarxati sanc ko te muy tund bu barkeel di tund bu yaatu El Hadj Fallou Galas Mbaye wax nga ki sancoon aafe ca nga xamante ni nii day kenn ci mag ñi nga xam ne nii dañoo bokk ci njabootu xuj kumba gi muy dox tey ba egsi tey ci ñu beesalaat sanc bi euh, nga xam ne seen i sët a toog nii tey ñu jàkkaarloog ñoom waaye nag fii ñu nekk nii ci biir aafe dafa nekk ci biir tund wu mag tund wi mooy tund ñu nëb juróom nag boo ko déggee jogamaayu ngar xati moo ko sanc euh, ndax jogamaayu ngar xati moo demoon waalo fekk fa barak naa taago barak ak leel bande ñoo bokk ndey ak baay mu jël leel bande awa jën abel ba indi ko ñuróob am ci jogamaay jëloo leel géey jogo maa jëlal dem tuube jël fa Issa Dieye indi ko ñu am ci ma si bi Issa Dieye mi xare juróom-ñeent fukki xare ak juróom-ñeent benn xare te ko dim téeméeri xare ca xeej rek la ko bi mu taawloo jogo maa jëloo leen moomu da cee teg Issa Ngar Issa Ngar ñu yóbbu ko ndaam jox ko sëñ daam boobu loo moom ca daam Issa Ngar daam Issa Ngar moo jur Omarub daam ak Maxtaarub daam euh, foofu di tund wu woo xamante ni nii sëti ngarxat yi ñoo ko sañ ñoo ko tasaare jogomaay ngarxat yi euh, bi mu taawloo jogomaay jëloo lee teg ci isa ngar isa ngar ñu jox ko suñu daam boobu moom ca daam isa mu jur sëriñ Muxtaar bu daam mu jur Demba Binte Géej mu jur Aala Demba Sere ba Gay ala dem sene ba kay moo dem gen jël fa xujj kumba indi ko ndaam am gisira xujj kumba ak dëgg jaan caax réew mooy néegub Cheikh bi nga xam ne moom sëñ Sidi Muxtaar Mbakke moom sëñ Baara mi nga xamante ni nii soxna Mati léegi ko jur amuk bokk ci dëkk bi moo ma moo moo moo ma mbas mi ma fàllum ma ne ko Mbakke mun ma lislaam ak diine dañoo am ndey ma ne ko kuy seen ndey mun ma judd boo judduwul sa lislaam du mën a wér sa diina du mën a dëgër fàllu ma ne ko mbàkk mun ma néegub sey bi ñor na ma dee ko waxtaane néegub sey bi nag mooy néegub xujj kumba bii bi mu taawoo sëriñ xujj kumba am na ci yàlla xujj kumba ab sey la daara xujj kumba ab sey la sëyib xujj kumba ab sey la faaloo xujj kumba ab sey la maam jaañ xujj kumba ab sey la yàlla loo sey ba nag lañ jox barget saafar faal mu am ci Amadou yàlla ak Aminata yàlla Amadou Yàlla màgg dem Jolof jël fa paati matu nguy njaay moom biram xujja tëm am say na bu jóob ñu boole ko fukk jaam ñu góor ak fukk jaam ñu jigéen jox ko biram penda njéem ci ngëdd mu ci ngëne leen mu am ci alburi say na bu sey ba ca dooso am teel a màgg ñu jox ko njaga si ca kook njaga si jee nag mu du faa ko jàkko jur ma tàndumbee ko jur fa kokki biñ ko mu ñu ko joxe njaga si jee moom ci xarit maam Diop ndaag Diop Marema Diop ak pend bu pend bu moo jur bi ne penn buyo mu ci wuraal maadi mareema ju suñ mataar mareema mu jur suñ madi ba la ndaag moo jur ma sàmba gàdd mu jur xari ma sàmba mu jur soxna Soda Diop ñu jox ko sëñ Modou Moustapha amanul moom mi nii na moom sëñ Modou Muxtaar ak soxna May ak soxna Xujja mu joxul sëñ Modou Bousso Dieng ndaag moo jur ma sàmba gàdd mu jur sëñ Mamar Jàndam mu jur soxna Loo Diop ñu jox ko sëñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma borom noppeek joxe moom sëñ Mbàkke Mouhamed ak Abdou Fatah xari maam la ñu amoon ndaag moom ca yaaba jub tepp mu benn doom bu góor doolu ñëw ci tafsir mataar binta loo moom Modou Mbaye Tooj moom Njugo Wali Mata Loo moom Mataar Naar Get ba moom Bara Awa Sarr moom Omar Daam Omar Daam Moxtaar daam daam isa isa ngaan ngaan xëy si njuróom ba tey mu mu mu muy dëkk bi ñu nekk mu am ci amin di xarit maam ak aale xarit maam amin di xarit maam mag ñu jox ko xaarim borom jumaa ji moom sëñ Mudu Mustafa Mbàkke mi bi Tuubaa fondation jumaa ji indi sëñ Bàmba ci biir jumaa ji mbokk ndeyam baare mu te wali yi woo Kajoor ak Bawol mu ne ak fépp sëñ baaraani woon wali yi fu mu juddoo moo ko moom te man baara maa juddoo Tuubaa àjjana sama toolu baay bala ci kenn dem jaar fi man foo mën a juddoo wàccub liggéey ñu indi ci minbar bi jullee la nga romb kàddu gi sëñ Bara yóbbu la àjjana su la neex ak su la naqare kooku mooy sëñ Bara amuñu tolloo euh, gaajal xuju kumba nag sa aale aale dem ba Sénégal mi ko jur mu di taawam moo tasaare nag réew mi réew mi moom aal dem ba Sénégal ko ko tasaare ndax fanweeri dëkk yi ak ñett yi nga xam ne jogomaay nga xetee ko sanc am fanweeri taaw ak juróom-ñett bi mu jëlee doom bu jigéen bi ñu naan euh, isangar jox ko sëñ daam dañ ne dañ ne nañ ma ŋatal diggante bi du xam nga ŋat mooy nañ ma xàllal diggante bi ñu xàll diggante bi ba mu yaatu boo demee ndaam fii ne waa gi tund bi dañ naan la xàll ngara ngi nii ñu ŋat diggante bi xàll ko mu jël ay gileem di ko sëf boole kook ay nag nagi rat boole kook ay teraanga di ko yót nag sëñ daam mu jur ci daam isangar mu jur omar bu daam mu muxtaar bu daam mu tasaare lépp xuju kumba kër bi ñu koy indi ndaam di ko jox maam aale maam aale màggat na ba dund lu mat téeméer at lu topp ba lal bi mu tëdd mënatu ko wàcc bi sëñ ngeen jógee ndaam ñëw ndaa ñëw ñëw bi jógee ngeen ñëw ndaam fekk ko fi jox ko doom ji wax ku jëkkumba moo meñu ñooñu kon ñu ñëw ci dëkk bii muy dox nag ba saa ñebe lay beesalaat dëkk bi sanc ko saa ñebe nag ay taawam ñoo jur ñiy toog ñi war a jël kàddu ci kanam tuuti wax leen ko saane dëkk bi muy Modou Awa Lay mii toog ak Modou euh, Anta mii toog ak Modou mii nga xamante ni mooy Modou Ami ñetti Modou yi daal ci kaw gàttal ñoo war a bëlawatiku nag wax leen dëkk bi mooy ban ñoo war seen beneen jarbaat boo xamante ni itam dafay ñëw fekk fii muy néegum ndeyam muy sàmbaloo euh, ñaar ñi seq dëkk bi nag mooy murit ak tijaan rek waaye murit ak tijaan it benn lañu ndax kenn ku ne xam na ni euh, kenn ku ne xam na ni Alaaji Malick Ousmane ko jur Mati Mbàkke ko jur Maaram ko jur Xaadimu Rasuul moom la sëriñ bale si bur suñ Mbàkke Maaram kon ñoom buum wokk daf leen a yeewe waaye ñii itam ñoo bokk ndey ak baay Aala Demba Sëriñ Ba Gay Njaay Demba Sëriñ Ba Gay Njuga Demba Sëriñ Ba Gay Mbërgu Demba Sëriñ Ba Gay Njaay Demba Sëriñ Ba Gay moo mooy taawoon Mbërgu Demba Sëriñ Ba Gay mooy Tuubaa ma dikk nag ci dëkk bi nag nga xam ne mooy affaire yi juddu bu rëy lañu yor alxuraan it lañ doon ca képp ku ñu bokkee ku ñu bokkal li jox nañu lépp cër ndax lu ne ci juddu feeñ ci jukko seen juddu rëy na waaye seen jukko wane na ko ndax ni ñu juddoo ci ndey juddoo ko ci baay juddoo ko ci maam nga xam ne bu doon def nguur ñu falu buur mbaa ñu dogal wilaay loolu lañ ko faa bàyyi dem jàngi ku jàng xam ku xam am ku am man ca ku mën man ter say bokk euh, affaire bii nag fii nga xamante ni nag fi la Sambalo dëkk jur nag Ablaye Lo mi nga xamante ni nii moo fi ñëw fekk fi magam aale Lo mu jël lépp jox ko te damaa wax ni tubaab bis bu mu rafet rek Paris la ko bëgg a solo ci mu ñëw fi tabax fi ay jàkk def fi ay ay courant wëlbatiku ku mu bokkal mu jox la cër fonk ñëpp doomi ndey bi toog kii toog saa wet Ahmed Seck Mbène Seck ku jur Sàmbaloo ko jur Sàmbaloo moomu moo jur euh, Ablaye Lo ak képp ku mu bokkal ndey ci gàttal waaye nag Mbaye Seck Mbaye Seck mi nga xamante ni moo leen meññ Mbaye Seck mi nga xamante ni moo leen meññ ñoom famille euh, Seckeen yëpp moo meññat ñii di bokk boo xamee nii fii ba affaire yi fii ba njimbi buum bokk daf leen a yeewe muy génn buum di génn càlla la ndax ma dem ba Seck Alassane Seck Samba Diarra Mbacke Binta ñoo bokk ndey ak baay ak Fatou Binta Mbaye Fatou Binta Mbaye Seck moo jur euh, Sambolo Sambolo moo jur aale ak kum képp kum bokkal ndey. affaire lay seen maam mi ngi jógee fanay lay ci Fuuta ñu di ko wax jul da lay jul da lay bi mu dikkee ñeem la jëkk a dikk am fa juróom benni at jóge ñeem dem dala am fa juróom benni at jóge dala dikk fii ci dameel ci ngembe am fi juróom benni at jóge fi nag ne day day dem fuuta ñu ne ko looy wuti mu ne soxna laay wuti ñu ne ko toogal ñu may la soxna ñu may ko antam boo nun jang Anta Mbuunun Jang ak Absa Mbuunun ñoo bokk ndey ak baay Anta Mbuunun moo jur mu tufa Anta Mbuunun ak as as Mbuunun bi ki mu bokkal moo jur dameel yi mu nga xamante ne bi yàlla def na mu wan lor sunu maam jul da jóge fa ne su fekkente ne bii kat Anta Mbuunun ga li mu yor gane na àdduna su dee góor nañ ko tuddee Moustapha su dee jigéen nañ ko tuddee Faati yàlla def mu juddu di góor ñu tuddee ko Moustapha ñu daan ko muttu fa antam boo noonu bi yàlla defee mooy mu toog ba war a takk soxna ne day dem dëkku maamam baayam Fuuta ñu ne ko looy wuti mu ne soxna ñu ne ko toogal ñu may la soxna ñu may ko ku ñuy wax satu Jóob ci ngembe gone wala fi ne ko tukkuloor la amuloo fi dara dameel ne ko demal nga seeti soowum njob su la neexee nga dëkk mu dox ba ñëw gent afe gii di ko xool ko mu neex a bayee neex a sàmmee di suuf su laab mu dellu dikk ne dameel ah fi ma gis de bëgg naa ko mu ne ko demal nga dëkk fa yàlla def muy heure cooroom mu gonte fa ñëw gent afe bi mu gontee ñëw fanaan si ak donga yi ci guddi googu maam yàlla ji ci la bët sebbi mu fanaanee taw ba bët set da mel ne ah xaaral ma ñëw takk seeti sama ndongo li lay dé biig la fi gonte xam naa ne tawte nañ ba tooy biñ dikkee fekk dong yi dara dalu leen tooyuñu fekk na daa day la dong yeeg bagage yëpp da aw rëdd wërale leen li taw bi bari bari benn dox laalu leen foofa lañ mooy gentu afe foofa la jëkk a afe jëkk a sanc am nañ fa ñetti teen teen bu nekk mag ñi ne am na téeméer at kon mu nekk ñetti téeméer at ci gento afi ñu door faa jógee ñëw fii armeel yi ne sanc fi biñ fi nekkee nag ku ñuy wax mat jaara lay moo fi nekkoon di sunu maam yàlla def na nag mat jaara amul doom ndax euh, baayam dafa mas di ñaanal demeel bindal ko saafara aj ko ci kaw mbaar mi bi mu ko ci ajee mat jaara ñëw naa jógee toole ñëw naan sat la gi bàyyam jógee tool ñëw fekk mu naan santa gi mu ne ku naan santa gi mu ne ko man mu ne ko ah da nga bari xam-xam de waaye doo am doom ba jaara moomu nag moo nekk fële ca armeel yi ba mu fa sancee mu ne bis bu yàlla defee ma faatu nañ ma fi rob waa njob nee nañu buñ masaan wootee reer bu donga yi teg ëlloo yi da ngay dégg buru bi ca ngem ca njob waa njob nee bu ñu masaan wootee reer bu donga yi teg ëlloo yi da ngay dégg kii bi maa boor maa boor maa boor sëli jaar na fi fi la jàngi fi la mottale ma ci ci Mamadou Diarra moom maa boor sëli mi jër suñ suñ Tuubaa jaar na foofu bi yàlla defee mu ne bu ma faatoo nañ ma fi rob te tux bañ ko ba mu faatoo ñu rob ko fa tux ci guy ëtt ci gannaaw foofee ñu ko rob mooy armeel yi fi ñu toll bi yàlla defee sëñ Tuubaa dem gaa gànnaar ba jóge fa jaar euh, dëkk bi ñu naan bëri jàmm ci ñeenti fan yi koor jóge fa ñëw sànni ci juróomi fan yi koor yi la ne ku fi xam ma armée lu ma jaar ba fanaane ba bët sët suñ maam ma jaxate lëy ne ko xam naa ko mu ne ko demal tibb ci suuf sa yët ma maam ma jaxate ñëw tibb si ci suuf si yët sëñ tubaa sëñ tubaa ne leen kii mooy waliwu dund ba dee te yàqulewul sëñ tubaa ne leen fii ma jaar lay tëdd ba kebe ndët ak kër Mor Abdou Sey sëñ Tuubaa nee na kuñ fi suul sa yaram araam na sawara ma jaara moom moo tëdd ci armeel yi ñu nekk ca guy ëtt ab diir jóge fa ñëw fii ci gent bi ci yoonu njeng dëkk fi bañ fa jóge waatee ñi ngi sanc dëkk bii nu nekk tey 1930 lañ ko sanc waaw mu tufa mu julde moom moo jur Moustapha Lay ñu gën koo xam ci mutu fa euh, euh, euh, jul muta Moustapha Lay ñu gën koo xam ci mutu fa Kumba Joor moo jur maaram lay ko jur maaram lay moom julde lay ko jur jur da lay moom demba aram lay ko jur demba aram looy moom maaram lay ko jur maaram lay yooyu Moustapha lay ko jur Moustapha lay moomu jur da lay ko jur jur da lay moomu Mouhamadou int lay ko jur Mouhamadou int lay moom Mouhamadou lay ko jur Mouhamadou lay moom Ababacar lay ko jur Ababacar Mouhamadou lay ko jur Mouhamadou lay Mahmoud lay ko jur Mahmoud lay Yanqooba lay ko jur Yanqooba lay Abdoulaye lay ko jur Abdoulaye lay Mouhamadou Fallou lay ko jur ñooñu mooy baafe nga ñëw ci maam maaram maam maaram moo jur baasin baasin moo jur demba buna demba buna moo jur demba xuréja demba xuréja moo jur ousmane xuréja ousmane xuréja moo si jur seydil aji malik maam maaram moo jur juma asan mu jur juma asan moo jur euh, euh, juma asan mu maam maara moo jur absa mbàkke absa mbàkke moo jur juma asan juma asan moo jur moussa moussa moo jur ma jaxate kale ma jaxate kale moo jur ndey sëñ adi Touré balla mbàkke moo jur maam maaram maam maaram moo jur maam Mor Anta Sali maam Mor Anta Sali moo jur sëñ Touba Madu ku ñaan góor gi Madu Faal ak ma lëy ak ma kumba ak marun sata ak seex ak aas sama papa ak ku naan laay ak ku naan ma ndum ma kumba roqee ñooñu la góor gi jur góor gi nag bi nga koy indi ci dëkk bi dëkk bi daa demoon bay bëgg a gent ay doomi baayam yi fi nekkoon nga xamante ne bi mooy maam Ousmane Mbaaco ak maam Madou Mbaaco ak euh, ñi nga xamante ñoom la bokkal ku demee ki ne góor gi mat soxna lëy ñooñu ñoo doon ay doomi baayam waaye maam Madou Mbaaco doon fóore nekkoon fi yor daara di jàngale waaye dëkk bi dem ba mel ne luy bëgg a wéet mu waxtaan ak ñi fi nekkal ni leen nun de waaye am na doomi baay joo xamante ne su ñëwee ci dëkk bi yaakaar na ne dëkk bi dana soqali ko soqali goo xam ne gii dana euh, yokk ci xel dana yokk ci mm, ànd ci maas booba góor gi ma nga ca deppal ñu takk dem jëli ko bi nga koy takk ci sama fàttali ki ma ci mujj a laaj muy góor gi Bakar Sall doon jarbaat ci dëkk bi keroog ban ca demee di ko laaj ñoo ak sunu bàyyi Madou ndax yàgg ku ci mag mooy leen cam kooku di gone keroog ba ñuy jëli baayam booba gone gu ndaw la te man booba ponkalum gëléem laa yor moo nu ca wax ne nu moom bañ koy jëli bañ demee deppal dañ ko fekk mu bay ba dugub jël ba looli ba ñu jël sàq ya jël lam fa am lépp yab ko andi ci dëkk bi dëkk bi nag liir bañ fi nekk itam liggéey jàng alxuraan bokkoo ci yëkk bokk yëkkatiku bokk teg bokk bàyyi ñi fi nekkaloon nga xam ne moom laa xam ci sama pat li sama doo dégg ak sama pat li gu ne fii itam Mamadou Mbaaco moo doon fóore ji nekk fekk Ousmane Mbaaco rakkam mu fekk fi góor gu ñaan ma dem ba Seck moo jur maam yi ñii ngeen di wax moo jur Ablaye euh, Ibra Seck euh, moo moo jur euh, ma na mooy na jaay Samba Lo ma dem ba Seck moomu moo ko Alassane Seck mi nga xam ne moo jur Sekk ñoo bokk jóge Njimbi Sekk ñooñu ñoo fi dëkkoon ak moom ak ku ñaan Mayaaram Sëy maami Moodu Anta mii ak ku ñaan euh, Alsaan Ngóone ak euh, góor gu ñu wax naan waaw ñooñu daal la fi nekkoon ñu bari ak ëpp la ak saaxari sekk maam ëpp la min sekk mi toog ci place bii dëkkoon nga xam ne bi moo jur ñu nekkoon fii muy mag ñu baax ñoo xam ne ñi bennoo woon nañ ci wax bennoo ci jëf bokk yëkkati bokk teg loole ñu nekkoon tam ba tey jii ci la nekk ñun ñii ndax dëkk bii ñu nekk nga xam ne bii tey mooy aafe lépp lu fi waay yëkkati ci lu baax jëru nga dem ca Modou Anta naan naa ko tàgg wala dem ca Modou mii naa ko tàgg muy sa soni mag kenn ku ci nekk may nañ la foo nekk di lu baax su dee lu ñuy xalaat jëlal boo dikkee dana ci ànd su dee lu ñuy def boo dikkee dana ci ànd amul ma dem fee amul ma dikk fi te boo dikkee na nga ko waxee danañ ko de defee dem na ci lu ma mën a cité loo xam ne ñëpp a ngi koy dégg daara jii fi nekk nga xam ne tey moo fi nekk nga xam ne bii nun ñi daan waroon Modou mi war naa yor daara man mi war naa ko yor kee war na ko yor waaye sunu ñàkk jot ak sunu ñàkk koo am am ca luñ ca xeeb sunu bopp moo tax ñu indi ñeneen kookee moo fi nekk tey yor daara ji kere bañ ko indi fekk nañ fi ngénte fii ci kër gi dëkk bi samay mag nekk fa ñu ne man dañu nun kat dañoo ñëw waaye da ngeen di bëgg a dugg ci loo xam ne lii ab fédération bu doy kii man la ndax daa amay conditions yu ñu ci tege conditions yi nag dañoo bëggoon nga dajale waa dëkk bi ñu waxtaan ceeg ñoom suñ ci d'accordee ñu sampal leen ñu dugg ngeen bokk ci la fédération buñ ci d'accordul ñu bàyyi ko ma leen condition wax leen ma ko dégg bañ ko waxee bàggal ma ne ko loolu jël naa engagement bi wóor na ma samay mag buñ dikkee dañ dañ koy feddali waaye duñ ko duñ ko kii léegi daara jooju dem na ba ren ji tari nañ ci ñaar waaye képp ku dëkk Afé mooy ki fi nekk ak ki ne ci àll bi ñëpp benn baat la benn wax la ñii di samay mag ak ñi nga xam ne samay rakk lañ mat nañ ci seede lépp loo xamante ni bii kenn yëkkati ko doy na ñëpp lii may wax ñu ma ko gën a xam rek ñoo fi nekk seenu mbaax ak seenu bëgg lu rafet moo tax ñu taanum waaye ñu ma ko dàq fépp ki amet mii ngeen waxal sama jarbaat la ndax danoo bokk fii ci aafe bokk ci njim sekk sàmbaloo mi jur ndeyam samay nopp man sama yaay ba mu daan ñëw fii dañ ne boo demee balaa dugum néeg nañ woo maami kii moo koy dugalum néeg du bokk dëkk benn dëkk njimi sekk boo nee ca armée le bokk armée bokk armée sama maama nga ñu fa denc fa moo dante mii fa la bokk Modou mii mooy njunóob ni ko waxee woon moom fii la ne waaye boo tuddee njunóob koo tudd rek laal ko ko lii daal mooy li nga xam ne bii moom xam naa ko ci ci lu ma mën a wax ci loo xam ne bii ñëpp koo dégg dana xam ne lu wér la lenn li maa ngi koy jëlee ci dëkk bi leen li maa ngi ko jëlee ci bàyyi fëllu mbay mii ci ay waxtaan yoo fekke muy bàyyi góor a fekk nañu kër payda maag doomi Mbàkke Njaay ale muy way baag si mu ne ma yéen ñaar du ma leen way ndax ay gone ngeen te xam naa seen deret la ma leen war a wax bu ko waxee man attan man ngeen a xaru sax ndax gor dafa am lu mu lu mu lu mu attanut kon loolu rek laa ne woon dañ ko ci bëgg a wax ah xale yi fi nekk nag nga xam ne tey ñoo yor dese lii tàmbalee ci Modou mii ak Modou mi Samba mi imam bi ak Baye eh, Ibra Lay mi nga xam ne mooy mooy mooy sunu baay imam bu mag bi tofal ci Modou mi Samba ak Modou mii tey nga xam ne bii mooy mooy seen rek daanaka li mu fi nekkul ak Moustapha Sall ñooy ñooy ñooy yor ñooy yor jàkk ñooy imam ñoo ñu jiite jumaa di nit ñu baax ñu rafet xel fa tabaarakallaahu nag ci gàttal maanaam actualité li xew mooy dëkk bii ak seen nawle yi leen wër yëpp di ay góor am nañ leen ngir jikko ji rafet loolu moo tax bu ñu wootee bis bu mel nii góor yëpp teew jullit yëpp teew kilifa yëpp teew fa tabaarakallaahu loolu wax ngeen ko tudd ngeen ko waaye sëriñ bi la sëriñ Fallou xam naa am na loolu dama ci doon dugg léegi ñi nga doon tudd ci gaydel xuja kumba ak siré xuja kumba ak maam jaañ xuja kumba ak daaro ak anta sek ñooñu fa tabaraka ñooy samay maam man ndaam laa dëkk ndaam balla laa dëkk soxna am soxna aminta lay ma jur aminta lee ko jur xari maam a ko jur xari maam xari maam xari maam Jóob a ko jur mu ndeyam ak seex na so ma euh, ndey sëñ Basiru ñoo bokk ndey ak baay fii ci sëñ Modou Moustapha ci sama néeg maam lañ ko jëlee bi sëñ Touba jëkkee naw ndaam te ñu bari nag duñu ko xam loolu danaa ci wax tey tuuti loolu danaa ci wax doogal dikk ci biir dëkk bi sëñ Touba ci fukki atam ak juróom la jëkka néew ndaam Balla fekk fi sama maam Ali Jabu bi mu ñëwee waxtaan ak moom daf ko ne bi mu demee ba di ko tàggu di dem te booba li ko indi woon mooy Maam Mor Anta Sali mi bind na ñaari kaamil fii ci kër Mamour Diarra léegi Mamour Diarra bi muy tàggoo moom di da ko ne da nga jël benn kaamil yóbbu benn fi bàyyi bàyyi fi benn kaamil léegi nag bi muy bi sëñ Touba di gëstu fi baayam jaar léegi ba ñëw ndaam sama kër maam Aali Jabu léegi bi muy xëy bay dem ku ñu wax mbaalo baasel moo doon bëkk néegam fekk da ko wax ne ko da ko ñaan mu ne kii de Amadou Mamadou Mbacke mii de mbooloo mu bari mi ngi ci gannaaw su ma doon gone damay takk sama ndigg topp ci gannaaw léegi mbaala baasal na ko sëriñ bi de lii nga wax boo bu sëriñ bi demee te joxoo ko kenn soo ëllëgee boo fi jógee bu ñu ko nettalee kenn du ko gëm léegi nag mu mu dabluwaat Mamadou Mbacke boobu moom lañ koy wooyee ñu dab ko mu ñëw del si ndaam bi mu del seen ndaam góor gi ne ko ah man kat sama njaboot dañ maa yedd ndax dañ maa wax ne ma lii ma wax kat bu ma fi jógee ba léegi te booba mag la sama maam Aali Jëbu juróom-ñaari at la mokkal alxuraan fukki at ak ñoo samp kër dund na téeméeri at ak fanweer mënut a ñàkk bañ mos a def lenn ku fi dikk daal na fekk sëñ Tuubaa fekk na ko sol mbuum mbuum léegi mu ne ko nag kon dama lay jox sama ñaari doom sama ñaari doom mooy kii sama jarbaat la muy sëñ Kale Sey ca ngeen sëy fekk mu di ko jàngal baayam dee mu yar ndax sëñ Kale baayam ak ak jëbu sëy bi jur aala jëbu ñoo bokk benn baay ak benn day léegi mu yar ko léegi fab sama maam Mamar Lo mu jur baale alfat loo ñu di ko wax Mor Xarjata mu am ñeenti at moom sëñ Tuubaa mboolem li ko yaakaar ci seex yi ci réewum Sénégal amu ci kenn ku ñu ko jox fekk ci ndaw la amul fu la neex waxal maa la ko wax léegi ñaari ñi lañ ko jox kii ñeenti at la am kii juróom-ñaari at la am léegi ñi ci des ñëpp dañoo dajeeg moom mu seexal leen kon fa looloo waral màggalu sànna màggalu sànna man mii sama maam ki jur sama yaay Matar Siré mi ko doon denc sëñ Modou Moustapha la tax ñu tudde ko ñu tudde ko najaayam sëñ Modou Moustapha ñaari doom rek la am Arif la am ak sëñ sama najaay Moustapha ñaari doom képp la fi bàyyi Arif Fati Galaw ko jur sama najaay Moustapha Aminata Lo ko jur Aminata Lo moo jur sama moo moomu benn doom boobu la fa am sëñ sëñ Matar Siré ñaari doom képp la am ñaari doom képp la am sama yaay jógee fa doog ñëw wàcc aafe ñëw man mii mu jur ma waaye li gën a am solo nag te nga xam ne moom la ñëpp soxla mooy actualité yi nga xam ne moom la ñëpp soxla mooy njub ak jaamu yàlla ak liggéey dafa dëkk bii moom lañ mooñaale ak ñoom mag mu fi jaar loolu nga xam ñi leen fekk si it loolu lañ ànd na ñoom di ko dund fa tabarakallaahu léegi nag dama koy gàttal ndax li ñu war a wax lépp li ci xam naa ne kenn mënut a jeexal lépp waaye dama bëgg a tënk nag ci lu tuuti ci xale yi nga xam ne ñoo fi ne léegi ci Ahmed mii gënoon wax ci ak ci Ablaye Lo ñoom ñëpp ndaam la ñu dëkk njimbi la ñu dëkk aafe la ñu dëkk lu tax Samba Lo da ngaa wax dañ ko da ngeen ko junj tamu des tuuti moom Mbay Sekk moo ko jur Mbay Sekk ak saa xari ñoo bokk benn baay mat di dem ba njare leen jur moo leen jur léegi Mbay Sekk moo jur Fatou Binta Mbay mi ko jur ak ma taalibe ñoo bokk benn baay ma taalibe moo jur ay walimata mi jur sama baay jur ndey moor gi meej nekkoon Touba yor ko ca Touba gaañu ren am na juróom-ñeent fukki at benn bi mu gaañu ren ndeyam moo moo sàmbaloo mi ay doomi baay lañ yor na ñaar fukki at ak ñeent yi sëñ Touba toog sëñ Fallou toog mu dem ba bokk ci numéro un yin gën a mën a seetaan ci àdduna bi ndax man damay ne ba Italie di leen seetaan keneen nekk feneen di leen seetaan émission yi ngeen di def njim bi bu waree daw dañ koy yëg di leen ca seetaan jërëjëf Serigne Ahmed Seck mi tëj jotaay bi jërëjëf suñu ñetti Modou yi nga xamante ni ñooñu doon defal waxtaan wi waaye jërëjëf El Hadji Fallou Galas Mbaye mi ñu ubbul jataay bi nga xamante ni ni ko ñëpp waxee rek moom mooy géwalu tund bi di géwalum ñu nóob te yaakaar naa ku dégg ni mu ubbee ak ni mu tasaaree ak ni mu yaatale xam ni euh, moom moo dëkk fii ci tund bi nga xamante ni moom moo di ñu nóob yaakaar naa boole na tund wi ak waa Sénégal gépp kon suñu bàyyi El Hadj Fallou Galas Mbaye ñu ngi lay sant baax a baax te di la gërëm di gërëm comme ni ko suñu amet suñu mbokk suñu baay waxee sëriñ amet Seck muy soxna aji mbenn soxna aji Seck moom soxna mbenn Mbàkke moom suñu Abdou Aziz Baara ak alaaji Ibra Seck jàmbaar ja duñu dañ mukk di ko gërëm ndax suñu xamee la ak famille bi ci moom la jaare ak suñu baay bee di El Hadj Fallou Galas Mbaye waaye di sant bu baax ak gërëm euh, alaaji Ablaye Lo moom nga xam ne émission bi lépp moom la ñu ngi koy sant bu baax a baax te di ko gërëm te di ko ñaanal di ñaan lépp lu mu def ci mbokk gi lépp lu mu def ci lu baax yàlla na ko suñu borom làqal fu yàq yéegul te te te fay ko ko di sant bu baax a baax soxna xadiloo muy soxnaam soxna Oumy Mbacke soxna Fass Cissé waa kër ga bàyyi wuñ kenn mbokk yi di am mbégte bu baax a baax ci ñi nga xamante ni dañuy topp émission bi nga xamante ni moom mooy xam sa démb ci télé bi di ñu woo di ñu encouragé di ci jiital sëriñ Ahmadul Muxtaar xalifa Daaru Xuddoos waaye di siyaare bu baax a baax sëriñ Moustapha Jaxate xaadimul xadim mi nga xamante ni moom suñu conseil la di suñu lépp di nuyu baax a baax nag ak siyaare ki nga xamante ni moom moo ñu abiyee comme ni ko bokk yi di waxee muy soxna Oumy Mbacke moom Serigne Abdou Samad moom Serigne Fallou ñu dénk ko ki nga xamante ni moom mooy Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Moustahine moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke te ñu ànd ak rakkam ci ja émission bi mu ñëw fii dëkk ci dëkk bi moom itam di ki nga xamante ni mooy Serigne Modou Aïssa moom sëñ Moustahine te ki nga xamante ni di waajuram bu jigéen di soxna Bintu Seck moom Alaaji Ibra Seck kon ñu ngi koy sant baax a baax di ko gërëm mbokk yi nag seen émission xam sa démb talaata bu jot lay am ci Touba TV di émission boo xamante ni seen mbokk seen xarit Makhtar Oumy moom moo leen koy amal di ci ànd ak Serigne Ousseynou Mbow ci wàllu caméra bi montage bi Serigne Jibril Khoule ak équipe bi ñu àndal yëpp ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox dig daje ci beneen émission ci beneen dëkk